Se tie, jota pitkin ajat töihin. Se tie, jota käytät kauppareissuilla. Se tie, joka vie mökille. Tie harrastuksiin. Tie kotiin. Tie mummolaan. Tie, joka kääntyy seuraavasta risteyksestä vasemmalle. Oikealle. Se tie, jota pitkin ajat nyt. On jonkun koulutie. Kevennä kaasujalkaa ja huomioi suojatiet. Pidetään liikenne turvallisena lapsille läpi vuoden. Tänäänkin. Välitä. Muista Ennakoi. Liikenneturva.